有二十一位朋友们问说，想请问，嗯，以语言为专长的学生，例如像说范文系，除了做翻译、做教学等等的工作之外，有没有什么新的产业啊，也适合这些学生？那还有些想请问说，语言设计师的工作内容跟细节是什么？ 嗯，我我自己的经验，因为我是语言设计师，没有错，所以先回答后面这个。呃，我我们在设计电脑语言的时候，大概最主要的工作就是去看说同样的这个概念。 它的常用的程度，你怎么样把它编码成越常用就可以用越短的方式去把它表现出来。而这个短呢，它的意思并不只是写起来很短，而是说你在工作记忆，因为每个人同时大概处于七个不同的概念嘛，怎么样子去挑正确的概念的组合，好像乐高积木一样。当你在处理一个很复杂的系统的时候，你不需要用到全部七个，而是说你可以用三四个概念就组合在一起。举例来说，像这个对我做简报就很好。 好用，就是我在去年那时候受邀去国际上面去分享我们的防疫的，就全民参与防疫的做法嘛。那那个时候不管是呃卫福部啊，或者是其他的部会啊，都给我非常非常多的资料。那但是呃，事实上当时我只有六分钟的时间可以讲这些东西。 <laughs> 那所以呃，就是像我做就是程序员设计的时候，我就会去想说，那我怎么样子去用一些比较抽象，但是把它重叠起来的时候，一下就可以解释事情的这些概念。 那所以我通常发现这种事情的时候，就是呃，大部分设计工作都是呃睡着的时候发生的。我就把这些资料都看完，然后就去睡觉。那睡大概八个小时啊，大概醒来就会有一些想法。那不过因为那一次真的是很很复杂，所以我就加班了，就睡到九个小时。那睡到九个小时之后，呃、就就加班完之后就就醒来，然后呃就然后就浮现说哦，对我可以用 fast f i r fun。 就是快速、公平、有趣，呃，来去形容全部的这些事情。那呃，然后每个又可以再展开一次嘛，fun 就可以展开成 humor over rumor 啊，就是运用幽默的方式来反制谣言等等。那但是当然，你说这些工作，呃，它事实上是压缩率非常高，呃，因为它用了这个 alliteration 啊，用了 rhyming 啊，用了一些就是呃文字或者是特别是，在 hip hop 这个老沈强调的一些技巧，那让大家可以很容易把这些概念。 不是需要三个工作记忆的栏位，而是只需要一个栏位就可以把它一次记得。那之后的联想呢，就诶非常容易。而且我在做简报的时候，即使完全不了解台湾实际状况的朋友，诶也可以啊。到最后他就是，就算只记得 fast, fair, farm, rumor, rumor，他也可以在脑里自动再展开回呃，我就是简报里面全部的这些资讯的脉络等等。所以语言设计师的工作很大一部分就是在挑这些呃这些 root 这些词根这些呃。 你要从哪一些词来去展开全部的意义，而不是说把就是相同的东西用好几种不同的方式，而彼此可能它 nuances，呃又有一些不一样的地方，然后去呃让每个人的认知成本增加，而是说这些 nuances 应该是每个人在用的时候，尽可能让那个用的人有尽可能多的表现的机会，而不是说大家都要迎合一开始的那个设计师的表现的方法。所以我们在电脑语言设计的时候，其实呃非常在意这个二创或者三创。 因为我们创造出了这个语言，它啊未来一定会被很多的呃，就是韩式库，就是城市库，就是实际自己在写这些语言的人，他自己又会再创造出一些新的词汇来。那我们怎么样不要挡到我们的后代的这些使用者？因为这些使用者又会再创造出这个语言更多的变化，去让再后面的使用者使用。所以我们一开始呢，最重要就是 good enough，就是够好就好。有的时候够好就留白，然后就停在那边。因为我们如果做的很完。 完美，那只是对我们当下的这个语言在使用的时候太完美，但是其实因为太完美了，所以它会破坏掉后面的人这个二次创作的这个机会哦。所以就是开放式的创新，我觉得有一个很重要的就是尽可能往未来去留白。那呃，刚刚讲到大家脑里可以放七个这个工作记忆嘛，加减二。那所以我们通常就是主要的概念或主要的抽象层，可能就用到其中不要超过一半，可能两三个就可以了。那剩下的部分就是每个在用这个语言的人，他又可以自。 自己去创发的部分，所以这是呃工作的具体的内容。 那么，呃，如果语言是呃，就是范文系的朋友，那呃，我们在写城市的时候，这个呃，迪彻斯特教授很久以前就有一个名言哦，就是说你的城市呃写得多好，完全取决于你的文学造诣多好，因为这两个基本上是同样的事情。那所以呃，就是如果你对于呃多个语言都有兴趣，那你也把它掌握到呃很好的程度，那我们就非常欢迎你来做城市设计， <laughs> 因为你在城市设计里面，其实就是要在各种不同的世界观中。 中间去做调和，而且绝大部分城市现在都是写给人看的，因为比较是属于机器语言的那一层，写给机器看的。现在基本上都是电脑自动帮你产生的，已经很少人需要直接去写到这些底层的比较是指令式的这种操作。我们现在在写的都比较是把人的需求去转译成其他人可以看得懂，而且呃不会会做译的这些概念。那这些概念就跟翻译的这个工作也是非常非常像的，而且也跟翻译一样，现在有非常多就是。 机器学习的工具可以去把呃里面无聊的部分，就是查字典那些部分哦，全部都自动化掉。那我们大部分要处理的其实是呃要在对方的，就是别的城市设计师的心中，呃就是造出怎么样子的一个我们叫 conceptual integrity，就是在脑里面有一个概念的完整性。那这个又跟写非常长篇的这个文章，但是里面每一段都要押韵，也是一样的。所以我我是觉得说，如果你对翻译、对外语、对怎么样子有兴趣的话，呃我是尽可能的想要挖掘。 然后就是来了解一下城市语言的的美丽，然后这个学跟你呃工作比较相关的一些城市语言，包含在 Excel 里面的那个公式的那个语言，就是等于号开头那个语言，哎，那也是一种函数式城市语言，并不是说呃一定要学哪一种特定的语言本身，而是说去了解到说城市语言跟自然语言其实非常像的东西啊，那大概是这样子。